Так, продолжаем тестировать до базуки японский отряд. Может прокатить только если базука не использует префархонтов, как он любит. Я шучу, конечно, двух. Так, карта нормальная. Ого, без архонтов. Осталось понять, с какой то стороны, братан. Мне это важно, куда ставить своего снайпера. Что он должен стоять на одном и том же месте. Так, либо с левой стороны от острова, либо с правой. Вот вам и дилемма. Бля, как это работает? На приставке не понимаю. получается. Ладно. Так, что делаем? Ну да, если все будут на островке, это тоже не сработает. Так, по практике, по практике слева. Ставим снайперы сюда. Наверное, как-то так. Ну да, чтобы у него был прострел здесь. Удобнее, конечно, чтобы он шел отсюда. первого поймешь. Постоим на месте, может быть используем гарпун. Смотрим гарпуном, что мы можем сделать. Сюда можно переместиться и все. стали сюда. Так, так, так, так, так, так. Хочу понять изнутри, как плюсы и минусы этого отрядика отрядишки я прям чувствую что у него нет шансов на компьютере почему же у него нет шансов на приставке молодец базукович не играет архонты молодец опа О, ну, значит мы остаемся на месте тогда. Включаем щиты, я думаю. Да. Запускаем ракету. Включаем щиты, запускаем ракету. Стреляем снайпером. Сначала, может быть, чуть-чуть поближе мы встанем архонтом. Ага, рейнджер пошел вниз, молодец. Молодец, молодец. Неплохо. Так. Все началось достаточно быстро. Сейчас у меня активируется бонус 10%, 10 крит, 10 меткость, плюс трейсер. Должно нормально быть. Так. Пацанов щиты. Всех, всех. Так. Давай-ка ты Недалеко сходи, посмотри, что там есть. Пока только ты и есть, да? Ты его отсюда увидишь? Нет, отсюда, отсюда. Только отсюда. Это рискованное мероприятие. Так, что с тобой? Ты увидишь, молодец. Так. Нашла. Saturation не долетает, зато оно долетит в этого, наверное. Ага. Даже в этого мы не попадаем. Иди сюда. Иди сюда. Так, чтобы он здесь, у меня здесь особо не циркули... циркулировал снесем к нему все укрытия. Так. А ну-ка. 83. А это 63. А ну. Так, пятнаха. Рейнджер пошел с той стороны нужно подкрепление сюда. Так. Так, давай-ка ты... Давай-ка ты... Отойди сюда. Так, это там сидит. Так. Так не пойдет. Давай-ка спрячься. Офицер на размен, получается, у нас идет. А этот рискованно стоит. 63%. Неплохо. Еще один. Так, что ты будешь делать? А сейчас бы могла... Мог бы ясно себе помочь Овервотчем, если бы не переосторожничал, не перемудрил. Но они бы стояли два рядом. Так, сейчас будет обмен Мека на офицера. А если бы я подлетел чуть-чуть ближе, я бы увидел двух меков. И мог бы... Ну, хотя бы я завалил бы только одного. А второго... Отлично, укрытие на месте. Бережет ракеты. Значит, мы что делаем? Мы бежим сюда, кидаем гранату. А этот выскакивает вот сюда, отмечает, делаем то же самое. Наверное, как-то так. Но здесь надо не забывать, что у него Блейдмастер, который выскочит и будет чикать моих этих пацанов. Возможно, даже сейчас он побежит. Нет. Молодец. Молодец. Так. Блейдмастер, он сделал то же самое. Здесь никаких укрытий у меня на дороге нету. Так, шажочек сюда. Почикаем этого. И сейчас посмотрим, где может этот стоять. Либо здесь, либо здесь, либо здесь. И поднакидаем тебе гранат. Наверное, как-то так. Непонятно, кого валить. Так, пошли быстренько сканировать. Здесь нету, здесь нету, здесь нету, здесь нету. Здесь нету, здесь камушек. Здесь что, камушки? Где же ты находишься? Ладно, давай. Шестьдесят девять. 75. А ну. Нет, стоит, сученый, ты смотри. Смотри на него, а. Так. Что у нас здесь? Что же у нас здесь с тобой? Здесь ни хрена хорошего. А это? Работает или нет? Бля. Так. А это... Ну, давай аккуратненько. Авантюра, конечно. Стоит, смотри на него. Ну ничего себе. Ничего себе. Так, давай-ка сюда. Ты смотри на него, а? Ты смотри на него, а? Везде расставил этих чертей. Пух. Так. Молодец, у меня осталась одна пуля, и я становлюсь неэффективным. Ракета? Да, молодец. А ты тоже молодец, двух этих поставил рядом. Этому сейчас пиздец от рейнджера становится. Становится бессмертным. Опа, что за стран... Ну, это стандартные базукины ходы. Так, ты перестраиваешься, наверное, сюда. Кидаем, наверное, ему гранату. Как-то так. Еще уничтожаемый вот этот островок. Уничтожаемый Леон. Офицеру кранты, да? Опа, опа, опа. О, банк пошел. А у меня одна пулька осталась. Шикардос. Граната сейчас пойдет сюда. Граната пойдет сюда. И этот будет стрелять в мека. О, отлично. А, сейчас можно включить рипера. добивать снайпером. Не снайпер, господи, офицера. Вот это да. Мне бы хорошо, конечно, снайпером вольнуть этого, перезарядиться и потом на серии уже валить этих. Да, делаем так. Мимо. Окей. Okay. Где же рейнджер твой? Ну, отлично, ракет нету. А Почему-то не попал у офицера. Так, так, так, так, так. Тин Вот почему. Вот он, бойдмастер. Молодец. Рипер включен же какой же ты странный, конечно, парень. Так, что у нас есть? У нас вообще супер все. У нас вообще просто все супер. Так. У нас просто все шикарно. Видишь ли ты его отсюда? Да, видишь. Так, надо валить это, что делать? Так. От кого самый слабый урон? Наверное, от тебя. От 5 до 6. От 5 до 6 и ты еще не выпадаешь, да, сюда в него? Попадаешь. Давай-ка ты отойди чуть-чуть сюда. Аккуратно. паника сейчас включится. Нет, паника не включается. Перезарядка. Угу. Так. Один ход у нас становится бестолковый, да? Дальше что у нас? От гранаты умирает этот. Ну все. Но ну, только серия меня спасет. Но серию только я смогу ее активировать. Только через ход. Окей. Okay. И все наверху. Снайпер он еще не видит. Промахнись. Вообще, вообще шикардос. А, у меня еще этот. Ну сейчас поддерживаем чуть-чуть. Будем надеяться, что эти будут трое дрочить. А это, конечно, пиздец. <sighs> Молодец, Базука, молодец. Начинаешь ты, снимаешь броню, ты добиваешь, ты перезаряжаешься, устаешь, я не знаю, что на Pistol Overwatch, над которым я так люблю посмеяться. Так, эти чё? Клонский отряд. Как, сука, как можно вы... было вынести меня к Клонским отрядам, а? Не понимаю. На, Базукач. О, отлично. Отлично. Прячься, прячься здесь. Чик, чик, перезарядка. Все супер. Так. Бузукович, давай. 84. А, он не шредит, получается. Да, походу он не шредит. А ну. Походу ты не шредишь, братан. Так. Ну что, надеемся, что ты вдруг можешь агрессивно прийти меком, и я попаду в тебя пистолетом. Только так. Гренадер с одной гранатой. Полный этот, раненый этот. Ну, более-менее раненый, только если бы не, не этот говноед. Я не могу сейчас гропальнуть сюда. Бонусы у меня останутся. И пойти в банк попытаться завалить их как-то так. Надежда, что может пистолетик сработать, и он завалит мека с двумя, ну, с двумя энергиями А ну, нет. Так. Ого. Сейчас будет Saturation Fire, да? А, граната. О, давай. И он прячется от снайпера. Смотри на него, а. Машина взорвется? Нет, еще не взорвется. Сейчас мы пере передислоцируемся. Текс. Мека, мека запустит сейчас. Так, отлично. Мека обязательно мы убиваем снайпером. Выживи. Отлично, полное укрытие. Я пока еще держусь. Так. Ты давай-ка сюда, чтобы его потрепать отсюда. Да, делаем так. Выманиваем сейчас его вниз. Да. Да. О, отлично. О. Так. Раз, два. О, как хорошо. Включаем серию. Так. Отлично. Так, отлично. Дальше. Так, дальше, дальше, дальше. 60. 60, 60, 60. Отсюда. Отсюда ты его не видишь, да? Почему? Непонятно. Попади, пожалуйста. Хрен там. Так, ты, ты, ты, ты, ты. Он тебя фланганет, получается. Он тебя фланганет. Давай сюда. Шестьдесят четыре. Ну-ка. Избавляемся как от этого. Здесь 87. А ну. Окей. Так, что, перезаряжаемся? Перезаряжаемся или включаем килл Да, один человек остался, включаем Хотя он будет стрелять отсюда, наверное. Да. Ух, ух, надо учиться играть этим снайпером, да. Так, сейчас он должен перестроиться. Наверх, куда тебе идти? Если тебе куда идти наверх? Нет, наверху укрытия нету. Можно было, конечно, здесь было бы понадежнее, но ладно. Кто знал, что я его убью, если бы я у него, Ну, я в любом случае, наверное, его... Хотя, непонятно. Видишь ли ты меня по-прежнему? Так, сейчас этот разрушает вот это укрытие. Что это такое? Ну что, у тебя горускуш тут сработал. Так. Пятьдесят процентов. теряем бонус, но 89. 50. А ну а ну давай сюда. Поддавим-ка его. 62. А ну. Так. 89, а мертвый глаз 67. Мертвый глаз 67. Давай. Потом такого бонуса не будет. Потом такого бонуса не будет. Так. Ну, вроде дожимаем. Вроде японский отряд работает, значит, ты сейчас забегаешь ему во фланг. Ну, оба, наверное, в принципе, все мы можем его забежать. Ты можешь забежать во фланг, и ты можешь забежать во фланг. Отлично. Держаться. Посмотрим, что может сделать снайпер. А ну. 89. А ну-ка. Неужели? Бух. Блин, ну японский отрядик, а? Еще сыграть, что ли? Не знаю. Ладно, передохнем чуть-чуть.